Hi guys, welcome to our new project. quero So this is our little ribeiro. Still has to be cut free. But it has a nice sound. And even though this was a very dry year, we have lots of water. E vou plantar abacaxi com banana cacau, batata doce, feijão, palmito e um café bem bonito. Lá na sombra da laranja e do mamão, sob a copa do coqueiro, açaí, abacateiro, cajueiro e maracujá. possa plantar o que eu quiser e andar de pé no chão. E eu, eu quero morar numa casinha feita à mão, numa floresta onde eu possa plantar o que eu quiser e andar de pé no chão. E vai ter trilha vira feiticeira, espreita na procura do jantar. Abelha nativa fazendo comércio. É possa plantar o que eu quiser e andar de pé no chão. Eu, eu quero morar numa casinha feita à mão, uma floresta onde eu possa plantar.